Talking about. Can you, can you make a uh, picture with me? Hello, friends. Uh, just the answer to the selection. We're going to you were from. You don't speak English? Yes, I speak, speak English. English. Yeah. Uh, your first time here? No, I was for Sylvester 2000 Rio de Janeiro on the Copacabana. Yes. For the year change. Yes. Yeah. What are you going to, do, uh, to play today for us? All big jazz. He was, he was my... What's your name? Stefan. Stefan, come on. Sim, né, então? the português. Fala, português. Ah, fala português? Eu moro no Brasil também, na Suíça e Sabará, Belo Horizonte. É a primeira vez que vem a Búzios? Primeira vez em Búzios, sim. O que é está achando? Ah, eu adoro, eu adoro. Eu. Depois do São Paulo eu isso estava muito esperando vir aqui descansar, silêncio, o mar, o vento. E tocar curtindo e tocar aqui, nossa, muito bom. A gente já fez uma canja, um workshop, já encontrou muita gente aqui, muito legal. Ok, vamos ver o teu show. Muito obrigado. Obrigado a você.